بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أحبائي الكرام أريد أن أقول كلمة لكل من اتهمني اتهمني وظلمني واعتدى علي يعني وتآمر علي إني أسامحه لوجه الله عز وجل الرحماء يرحمه الله وأسأل وأسأل الله عز وجل أن لا أكون ممن قال فيه الله عز وجل ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أسأل الله عز وجل التقوى وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا الكلام خالصا لوجهه الكريم لا أريد به لا سمعة ولا بطرا ولا رياء ولا أسأل الله عز وجل أن يرحمني فإني لن أسعى فإني لن أسعى لأديتي والانتقام ممن ظلمني فإني أفوض أمري لله عز وجل وحده لا شريك له لا ند له لا صاحبة له لا صاحبة له لا معين له أفوض أمري لله عز وجل وأسامح كل من ظلمني فلتسعد ولتفرح يا من ظلمتني واغتبتني وسعيت لأديتي وتآمرت علي فإني أسامحك في الدنيا قبل الآخرة أسامحك لوجه الله عز وجل أسأل الله عز وجل أن تكون هذه الطاعة هذه المسامحة لكل من ظلمني لكل من اعتدى علي كبيرا أو صغيرا أنت أم ذكر أسأل الله عز وجل أن يكون هذا خالصا لوجهه الكريم وأن أكون مأجورا وأسأل الله عز وجل أن يخلصني من كل ذنب من كل شائبة وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصرني على كل من عاداني وأن يفرج عني وأن يديم علي نعمه ويحفظها من الزوال فإني لا أقدر على أن أخاصم أحدا أو أن أحاج أحدا أمام الله عز وجل بل أغفر في الدنيا قبل الآخرة لعل الله عز وجل يغفر لي ذنوبي وزلاتي ومعاصيه ويتجاوز عني أسأل الله عز وجل أن يكون هذا الكلام خالصا لوجهه الكريم استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته